Buongiorno azienda grati, sono Saverio, mi dica. Buongiorno, sono la signora Romagnoli di tutti i tipi shoes. Ehm, chiamavo per sapere se ci fosse disponibilità per un appuntamento con il direttore, per un ordine. Scusi un attimo che controllo l'agenda del direttore. Eh, guardi, abbiamo disponibilità domani alle 2. Ok, perfetto, arrivederci. Arrivederci. Hi, I'm the customer. I speak in a professional and formal way and I go straight to the point, but with a polite tone. I'm in my office. Hi, I'm Saverio, the receptionist. In the first video, I answered the phone telling the name of the company and my first name. I am at the reception, wearing in a casual formal way. Uh, I use also a formal language with a welcoming tone offering help to the customer.